saawutaati jedhu nama tokko kan gandatti hidhattanii basaastan immoo gadaan keessa sila dhume waa shintaadhaan waliinatti gaafa nama tokko irratti tarkaanfii fudhanne warri isaan deebi'an Maatii qabsaa'otaati siijjiiwwan nabe jaaloleen funan. Jechuun maatii qabsaa'otaati maatii milishaa jedhu keessaa iyyuu ba'i wanta qabate qulqullittii jaalolee hin galu. Jaalolee gaaddisii tokko yoo ta'u yookiin wal quufan yookiin wanti godhaman kanumaani akkasumaani waan dibii qaba kanaafu yoo wal quuftan isheen wabbaas yoo wal hin quufiin nuungaa dhageessanii maaliif dhimma beeraa irratti wallan dhimma maalii irratti wallan dhimma kaloo irratti wallan dhimma maalii irratti wallan wal machoomee wal dha'an nadan dhugaa qulqullittii ballittii nutti hima nuti waan marsan kaan hin feene. Asii ኢነማን ረት ወለነን ከሎረት ወለነን ማገርባት ኢመስ ያሳ ያከብራ ከኒቲ ነጀበም ከኒቲ ምጣበም ሲሮ ዋና ከሲኑ ነመቃዮት ምብረትን ጀሞሴ ይከዳ እንገለ dogoggora alwaana kasii hojjettanii namni tokko osoo qorannoo gaarii godhanii waraana keenyaan dhaaname waraana keenyaan hidhame qoratamee dubbii sun bira geenyaan tarkaanfiin sirratti fudhatamu tarkaanfii jajjabaadha quba qabaata. Kanaafuu yoo wal dhabde dhugaa irratti wal dhabdeen wali malu. Maaliif namni kun humna qaba natti roori. Ilmaan isaa dargaggoo baay'ee qaba natti roori. Ballitti dhugaa qulqulluu himatu. Kanoo qona jedhaanii yookaan qeeboo keessa qubatu dhugaa qulqulluutti himatu. Kanaaf dhimmoota garaagaraa keessumaa badii garaagaraa fudhatanii nutti hin fiiginaa jaaroleen kana jaarolee isin immoo agaraa isiniin jennu maaliif bor sirna bulchiinsaa kan oromoo kan kabaja qabu sana dadhaabuuf deemaa jira wal argina waan ta'eef. Ijoollee kanaaf dubbii kanallee akkasitti nuuf qabadda. Dubbii kanallee akkasitti nuuf qabadda. Warreen hagammaa waraana caasaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti hin ijaaramin manneen waraana bilisummaa Oromoo keessatti hin ijaaramin bittas yeroo isin itti ijaaramtanii caatii irraa hambistee yeroo tirasaasatti bittu haga. Hageeshe caatii waggaa bee mee qabittu waan tokko hin daraarrellee ati taatee baala hin baafne waan tokko illee gaanfallee hin baafne si maqaleessaa jira amma immoo rasaa sadi bilisummaa tuffini keessumatti kan tokko dhagaa jirtu eeroo dhageessa yeroo kun yeroo murteessaa yeroo seenaa dhageessa. yeroo murteessaa yeroo itti caasaa keessa hin jirre caasaa keessa galtee hojjechuu qabdu hojii qabsoof yeroo murteessaa wal ijaara walitti dhiyaata waraana bilisummaa oromoo dubbisaati waan ta'uu malu waliin harka wal qabannee waan raafamaa jiru akka inni barbaadu osoo hin taane akka oromoo mijatutti kuffisnaa jechuudha waliigalee hagas nuun qabatanii hagas nu ajjeesanii hagas dhiiga keenya lolaasanii akka barbaadetti yoo kufe borka'uu danda'a. akka barbaannutti kuffinna. Dhageessanii akka Oromoo dirra jirutti kuffinna. Kanaaf jabaattanii wantoota dhufaa jiranii haalamaan dhufe moo haaladessaan dhufe moo sanaaf osoo jilbeeffatii haga xumura galma keenyaa haga finfinneetti tokkummaa bareedaa fuula ifaa akka waliin deemnu hin abdadhaa. Kanaaf guddoo galatoomaa namoonni hedduun gaaffii qabaachuu dandeessan tarii amala qabeessaa waan jiruuf wal beekuu dandeessan gaaffii namoonni qabdan raawwachuu dandeessu dhuunfaa walii galle gaaffii namoonni qabdan na gaafachuu dandeessu keessumatti waa'ee qabsoo kanaa waa'ee waraana bilisummaa oromoo maal nuu wayya olola mootummaan oof ulaa kamitti illee dhaabanii na gaafachuu dandeessu. Shiraan hin jilbeenfatina hin sobamiinaa isiniin jedha injifannoon uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaa fi guddoo galatoomaa wayyoomaa ulfaadha. Obbaafanneer. Eebbifamaa nagaan galaa. aanaa godina gujii ba'aa aanaa liiban ganda adaadii godina godina gujii ba'aa aanaa goorodoolaa ganda adaadii akkasumas waraanni bilisummaa oromoo yeroo inni uummata barsiisuu fi miira uummataa tokkummaa inni qabu kana fakkaataa jechuudha gandi kun ganda adaadii jala jira jechuudha godina gujii bahaa aanaa gooroo doolaatii jechuudha bilisummaa oromoo galaanacha gossinee qurxummii balleessina jedhanii yeroo isaan dhaadatanii uummanni oromoo fi woboon akkasitti walirraa barachaa akkasii wal keessa socho'aa jiraa jechuudha kanaafuu imalli gara gullallee godhamu ammallee akkumatti fufee jira Elemoo qilxuu opereeshiniin kana fakkaataa jechuudha. Elemoo qilxuu opereeshinii ammallee itti fufuu jira. Sichi gandaaf godina keessaa aanaa keessa dabarree gullallee irratti imalli godhamu akkasumatti akka itti fufee jira jechuudha. Uummanni Oromoo woboo wajjin baratee gaaddisa aadaa isaatiin qabatee yoo ba'u kana fakkaata. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Oboo zoonii kibbaa, honyaa, gujii bahaa. ጭብራ ጎሮዶላ ገዳን ገዳ ጡሙረ ገርቡማ